Hai happy guys, ini dia 10 makanan aneh tapi enak dan laris. Kelabang, biasanya digoreng crispy. Laba-laba, sebagai jajanan pinggir jalan. Kalajengking, umumnya di Thailand, Korea, Jepang, dan Vietnam. Belalang. Ulat, kadal semut kuda laut tikus di Indonesia banyak yang jual kelelawar di Manado disebut paniki